Takže zdraví ťa EduJox zase pri ďalšom party z About these basics in educational learning a tentokrát tu máme Gerald's Basics in Educational Learning od developera menom Gerald Place. Takže tento mod je vytvorený na báze nejakej uh, tej televíznej show, podobne ako kto sa pamätá, um, kde sme hrali Ubiho, tú roku s tými očami, tak to bolo tiež na báze eh, jednej show a aj tento mod je na báze jednej show podľa všetkého, v ktorej je tento slon ako hlavná postava. No a prišiel mi, tento mod mi prišiel celkom zaujímavý na ako na hranie, tak si ho dneska ideme zahrať. Takže predtým, než sa vrhneme na tento mod, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber na tento kanál, lebo môjim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a ak to urobíš, tak eh, eh, budeš dostávať všetky notifikácie na moje videá a budeš šťastný. Taktiež, ak si chceš písať s mojou komunitou alebo priamo so mňou. Na kanáli máš Discord server, tak sa tam prepoj a začne si s nami písať. Takže bez ďalších kecov, poďme na to. Takže tu vidíme Geralda, <laughs> tohto sloníka. A ideme na to. Oh, hi. Welcome to my jungle house. Ahoj, Gerald. Takže, um, toto je asi jeho džungla. A čo ja viem, tak tieto dvere sú priamo z tej TV show Treehouse. On to nevidno. V... Ježiš. Len to nevidno na tom... Na tých dverách, že to je také man. No, no, no, no. Answer the three questions correctly, no. and you might get some great job. That's right. I can't believe it. You're great job. That's right. OK, máme prvý notebook. Čo nám Mr. Gerald dá? Slona ďalšieho? Tak toto je absolútne úžasné. Zatiaľ. Podľa všetkého by mali byť aj ostatné postavy zvieratá. O, o, včera sa naštval. Aj, aj. I need a hug. I need a hug. Čo? I need a hug. I need a hug. Potrebujem objatie. I need a hug. I need a hug. Páčia sa mi oh, tie textúry. Zatiaľ. I need a hug. Tie, tá hug. podlaha je... Oh, I need Tráva. I need a hug. I need hug. Bavne sme si stráva, ale všetko ostatné pravdepodobne sú z tej show. kto som spomínal. To je čo nejaké oko. Nejaká lupa, alebo čo tam bolo? Neviem. Ne! Minus 4. Takže... I need a hug. I need a hug. I need a can get out za, za chude. I need a hug. I need a hug. Hello? I need a hug. I need a hug. I need a hug. Hello. I need a hug. I need a hug. Nestíham už ísť pre tento notebook, tak idem... I need a hug. I need a hug. I'm coming! Give me hugs! Here I, I come! Ne, pustí ma! I need a hug. I need a hug. To čo je za zvuk motora? I need a hug. Bzzz. I need a hug. I need a hug. Vidno, že so developer vyhral z Audiom. Pretože... Toto spraviť je podľa mňa strašne ťažké. Ako... Skúšal som to aj ja a... hug. I need a Absolutne... Neviem, že... To, čo je tam bolí... I need a hug. I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. I see A. Ah, eh? I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ideme ah, pre uh, štvrtý notebook. Uh, toto je 12, uh, uh, da, da, da, 16. Oh no, nie. <laughs> Nevadí. Ideme naspäť do kafatorky. Zoberiem si... Napíšte mi v komentároch, uh, že skade je že o čo vlastne ak to viete zistiť, tak by som chcel vedieť, že uh, Ježiši Kriste, to čo je nejaký Goda Sweep. By som chcel vedieť, že, že o čom je vlastne tá show o tom slonovi. Graud. OK, tam je. Graudík. I a hug. Dobre, Geralt je za nami. I need a hug. I need a hug. A ja idem. I need a Tým hug. to smerom. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Okay. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Toto sú. I, see you. Come back here, friend. I need a hug. I, I want the longest hug ever. Toto sú pravdepodobne textúry z hry. What the fuck is this? Ne! I need a hug. I love you. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Oh, tak to bolo strašne tesné, kamo. I need a hug. The ah, chombolos are principal. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Hey! I need a hug. Go, go I back here! No, damn. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Nie, nie, nie, nie, nie. I need a hug. I need a hug. Yang tadi ato, yang tadi ato, yang tadi ato. I need a hug. I need a hug. Um, I need a hug. Um, um. I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, Get out. Prosím ťa, už ma nenaháňaj, prosím. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Bože, čo to hrám? Čo som to ja našiel? I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Ok, odstrelil som Geralda. I need a hug. I need a hug. I need a yeah. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Bullshit. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Skade I need a hug. Slon. I need a hug. I need a hug. I Ježiš! Skade Počkaj. I need a hug. I need a hug. to takto. I need a hug. Že ja pôjdem tady o to. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. I need a hug. Ah, I need a hug. I'm coming. Ah, I need a hug. Give me hugs. Ah, I need a hug. Here I come. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Добре. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Toto je strašne chaotické. Fú, dobre. Nie! Choď od oňa preč, ty! Oháva. Dostal ma. Dobre. Welcome Molly's Basics in Education and Learning. That's me. Takže, um, sme zistili, že tento slon tu není taký, ako sa zdá, lebo ako náhle urobíte jednu eh, matematickú prí, pr, príklad zlej, tak sa naštve a pôjde po vás. Uh, ideme na druhé kolo a možno aj posledné. Oh, Čau koty, slon, sprostý. Now it's time for everyone's favorite. Uh, eh, 8 Great job. Uh, Great job, that's right. Dobre, máme... Pavilon notebook. Shiny elephant. Prečo používame slona ako meno pre nakupovanie vecí? <laughs> Predstavte si, že by sme kupovali niečo slonami. <laughs> to by bolo aké. Okay. I need a hug. I need a hug. Zase I need tento, a hug. Mod, tento mod má nejaké I mochy, ale... I need a hug. Čo? I need a Nie! Hug. I need a hug. I need a hug. Ready? Go! I need a hug. You, you, I need a hug. One. One. I need a hug. Two. I need a hug. Three. I need a hug. Wow Ježiši Kriste. Teraz nebudem I need a hug. Môcť I need a hug. zobrať I ten notebook. I need Lebo a hug. mám pocit, že crowd je príliš blízko. I need a hug. I need a hug. I need Alebo a hug. nie. I need a hug. I need a hug. Nie som si práve istý teraz. I need a hug. I need a hug. A asi je, lebo ho počujem. Áno, je, tam je. Takže to vôbec nestíham. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Dobre. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Teraz ideme do kafaterky si po písodu. I need a hug. I need a hug. Bom, máme výsadu. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Ztratili sme Groundla. Asi. Nie. Nestratili ich. Takže... Čakám na ňo. A hug. a potom ho odstránim bísodou. I need a hug. I need a hug. Ah, I need a hug. I like a sleeping dog. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. To je, aha, to je vlastně roka. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Ježišíko, dá svýp. To čo je? Uh, jedna, 1 uh, minus 3, 35. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Oh, oh, oh. I need a hug. Už ide zase po mne. I need a hug. Slon. I need a hug. Ah, okay, okay, okay, okay, okay. OK. I need a hug. Dobre, dobre. I need a hug. Ah, I need a hug. Ako je bličko. I need a hug. Yeah, dosť bličko. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Oh, I need a hug. To, I to je čo, principál? I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Nie, nie, nie, nie. I need a hug. I need a hug. Ah, oh, no, no, no. Bounty, bounty, ah, I need a hug. Ah, I need a hug. I see you. Ah, Come I need back a hug. here, friend. Ah, I need a hug. need найдем. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. I need a Teraz jsem iść po ten I need a hug. Ah, I need a hug. Čiže potrebujem Grauda, ah, aby... I need a hug. Ah, I need a hug. I need a hug. I need a hug. Aby bol čo najďalej odo mňa. I need a hug. E, tak. A teraz idem týmto smerom pôjdem po... Vážne? Vážne? Ja nemám nič, takže nemôžem ísť tady. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. A teraz neviem, kde je Gerald, lebo som ho odflieskol výsledov. I need a hug. Vážne? I need a hug. I need a hug. I need a hug. On nedá si sa ďalej. Áno, on nedá sa I need a hug. I need a hug. Ježiš. I need a hug. Toto sa stane, keď vám naruší vaše kolo playtime. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Get Gerald je za nami, čo je dobré. I need a hug. I Lebo ho vidíme. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Dobre. Uh, idem tady o to. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Baldy, Baldy. I need a hug. Dobre, dobre, dobre. I need a hug. I need a hug. I need Stále je tam, čo? I need a hug. I need a hug. I need a hug. Nie, už to není. I need a hug. I need a hug. Fú. I need a hug. I need a hug. Tento nemôžem zobrať, ale maximálne Zoberiem tento, čo je tu. I'm gonna make sure, že principál ma nenačape behať. Sedem. Osem. Eh, osem. 35. I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need a hug. Ah, I need oh. a hug. Ah, I need a hug. Není až tak ah, blízko, ako ah, som čakal, ale ah, je blízko, čo znamená, že musíme bežať. Ne! Ne! I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Ja nemôžem uveriť, že som to stihol. Nemôžem tomu uveriť, že som to stihol. Kámo. Geralt, nechaj ma. Nechaj ma, prosím ťa, dobre? Dohodneme sa takto. Ježiši, principálne straš ma. Kamo. Kamo, kamo. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. I need a hug. Oh, come on. All these Basics in Education and Learning. That's me. Takže toto bol Gerald's Basics in Education and Learning od developera menom Gerald Place. Takže tento mod e, je na báze, ako som už hovoril na začiatku videa, e, na nejakej americkej TV show. Ak viete viac o tejto TV show, tak mi to napíšte do komentárov, lebo to chcem vedieť. A tomuto modu dávam 3 hviezdičky z 5, len za to, že uh, to bol, som tam videl nejaké bugy, napríklad s tými um, stolami, kolízia s tými stolami tam bola a 3 hviezdičky dostal preto, lebo niektoré zvuky boli akože na spravené a akože textúrovo to bolo 4 hviezdičky z 5, ale celkové hodnotenie je 3,5. Takže, ak si tento mod budete si zaradiť vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem na vás tešiť od zajtrajšieho videjka.